Hello, friends! It's finally here! Наконец-то готов мой авторский долгожданный онлайн-курс «Биомеханика ударов в боксе» на английском языке. Курс познакомит вас с техникой эффективных ударных действий, с основами стойки предударного положения с позиции биомеханики бокса. Мой курс подойдет и новичкам, и профессионалам, и тренерам. Начинающие узнают азбуку бокса, базы бокса, основы, без которых будет легче боксировать и стать успешным боксером. Опытный, опытным курс поможет расширить понимание основных элементов бокса, отточить ударные основ, э, движения, разобрать виды развития прямых ударов, боковых ударов, ударов снизу с позиции эргономики. Тренера смогут поднять качество своих тренировок на новый уровень, я надеюсь. Получит возможность привлекать учеников разнообразием подходов к обучению – наиболее эффективным способом ведения боя. Вы, вы получите 6 полноценных тренировок, которых сможете, которые сможете использовать в своей практике целиком или применять их элементы. 6 тренировок от разминки до растяжки будут доступны вам сразу, после покупки курса. Доступ сохранится на 3 месяца. Тренируйтесь самостоятельно, в любое удобное для вас время. Я разберу ваши вопросы по пройденному материалу. Присылайте вопросы и смотрите видеообзор. Жду вас на курсе. Чтобы узнать больше и регистрироваться, переходите по ссылке в описании видео. From Russia, Визглав.